ਮਜਬੂਰੀ ਐਂਡ ਕੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਲਿਟੈਪ ਤੋਰਨੀ ਦੇਸੀ ਕਰੂ ਦੇਸੀ ਕਰੂ ਦੇਸੀ ਕਰੂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜੀ ਲਗਾੜ